اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شقه الاحلام كاميرا على اليوتيوب وباقي المنصات نحن اليوم هون بدنا نحكي على مشروع جدا مميز المشروع هذا موجود في اسطنبول الاثريه المشروع اسمه جير اسطنبول لايجي آه، يبي شركه انشاءات آه، ما كثير قديمه لكن معروفه جدا ومشاريعها فعلا لها وزن آه، في تركيا المشروع هذا في منطقه اثريه ارض ضخمه جدا معمول عليها آه، مجموعه من الشقق يلي هي في قسم منها اساسا جوا ابنيه اثريه ثانيه فالموضوع معقد وجميل جدا واللي بيكون عنده شقه بهذا المشروع يكون متاكد انه ما في حدا ممكن يكون عنده نفس الشقه او شبيهه لها في اي مكان ثاني او مشروع ثاني غير اذا كانت داخل المشروع فهذا الموضوع بدنا نحكي فيه مع السيده نادين مديره المبيعات تبع مشاريع ايجي يابي ان شاء الله بعد المقدمه Merhaba Nadine Hanım. Teşekkür ederim e, bize ziyaret için. Çok teşekkürler. Merhaba, hoş geldiniz. Şimdi e, proje e, hakkında önceden şey Ece Yapı olarak evet. nasıl bir şirket? Ege Yapı aslında 2006 yılından kurulmuş. E, bünyesinden içinde gayrimenkul geliştirme, turizm, restorasyon, bir firma, köklü bir firmadayız. Aha. biz de bugünkü kadar 5000 e, ünite teslim edildi. Maşallah. Evet. Güzel. 2000, e, e, 2006 falan başladı. 2006. 2006 evet. şimdiye kadar 5000 konu çok iyi bir, şey, bir rakam. Ünite evet Yüksek teslim yani. edildi. Hmm. Biz şu anda kadar e, 5000 ünite teslim edildi. E, biz şu anda 3 tane proje devam ediyor inşaat halinde. Güzel. E, şimdi e, sizin ben sizin projeler böyle e, biliyorum az çok ee, mesela e, Batı Şehir var size. Evet, biz teslim edildik bu Batı Şehirde. Batı Şehir e, gibi birkaç tane daha proje var ama bu proje biraz farklı. Burada e, tarihi bir yer. Evet. E, onun konsept e, çok değişik bir şey. onun hakkında ne anlatabilirim? Şimdi CER aslında biz de bu proje içinde biz 40 bin metre kare bir arsadayız. E, bu arsanın içinde 10 tane e, binalar var. 5 tane tarihi tescilli binalar vardı. Onların içinde e, 36 loft e, konseptimiz var. Yani benzersiz bir loft konseptimiz var. Onlar 3 katlı, mustakil gibi bir villa düşün. Onların e, bizim tabii ki bu... Tarihi villa Bizim konseptimiz burada. 5 tane ta, tescilli tarihi binamız var. Bunlar binalar eski tren bakım için bu trenler çekiyorlar, içinde tamir yapıyorlar. Orient Express bir şey. Orient Express hat, evet. Ee, Paris'te gelen trenlere tamam, orada bu, bakım yapıyoruz. Burada bir şey söyleyeyim. Ee, mesela e, ben aldım ya, ya da birisi orada bir şey aldı. Evet. Sonra böyle bir korku var. Diyorlar mesela biz aldık orada bir tadilat yapmak istiyoruz, tarihi bina. Ee, bir şey yapamıyoruz, sıkıntı evet. çıkar çünkü eski binalar böyle bir şeyler var Şimdi mı? zaten Ege Yapı olarak biz e, e, restorasyon bir firmadayız. Bu binalar bizde, biz aldık bu tescilli binalar. Bu binalar arsanın içinde olduğu için sizin tapu sizin. Bu bina bitti zamanda siz aldığınız daire sizin eline geçti zaman da bu sizin eviniz. Tabii ki dışarıda değiştiremezsin. Yani tarihi binalar olduğu için Dışarıda cephede değiştiremezsin. Ama evin içinde e, ne dekorasyon koymak istiyorsunuz zaten bu sizin keyfiniz ait bir şey. Hmm, güzel, güzel. Yani böyle e, mesela e, ama e, başka bir şey e, ben diyorum. Evet. Yani mesela elektrik bozulduğu zaman, yani yıllar önce evet. bir şey olduğu zaman e, e CHP o böyle bir şey e, tamir edecek ya da biz... İşte biz tarihi şimdi, tarihi giderse tarihi binalar zaten içinde boş şu anda. Evet biz içinde boş sadece e, diş cephede Aha. restorasyon yapılıyor ama içinde elektrik, malzemeler hepsini yeni. Hepsi, hepsi evet, yeni. Evet sadece yani diş cephesi aynısı 150 sene önce bir diş cephesi var. Hı İçinde yeni her şey yeni. Elektrik yeni, su da yeni, depolar yeni satmak her şey. Satmak için kolay mı? Yani birisi satmak istiyor Şimdi, böyle bir sıkıntı yaşar mı? Bu tarihi kimse alamaz böyle şeyler var mı? Şimdi e, böyle e, böyle söyleyeyim. Şimdi bir proje içinde sadece 112 daire olduğu için e, tipler çok farklı. Yani 1 artı 1, 6 artı 1'e kadar bir tipler vardı. Şimdi sizin e, e, şey diyeceğim yani sen bir tane, bir tane 1 artı 1, sen 10 tane aynı apartman var. Loft apartmanı her apartman farklı. Yani sen bir tane daire aldığın zaman da senin başka rakibin yok orada. Yok ben başka yani, bir şey diyorum. Çok evet. Tamam, doğru. Satabilir misiniz? E, yani evet. e, e, resmi olarak kanunan. Evet yani, e, satabilirsin. E, bir tarihi yerler bazen mesela yok satamazsın bu e, tarihi yer e, kolay e, satamazsın tab e, farklı bir prosedür var ya da hepsi aynı. Aynısı. Hepsi aynı, aynı. Yani, aynı her tabu gibi. Aynı her daire, her aynı daire, aynı proje satın aldığın daire orada aynısı satabilirsiniz. Tabu sizin adına geçiyor. Siz e, mülk sahibi oluyorsunuz. Her dakikada satabilirsin. Hmm, güzel. Evet. Güzel. Ee, şimdi e, yer olarak orada mahalle e, Zeytinburnu galiba ya da Zeytinburnu değil biz Fatih. Fa Fatih Fatih, Belediyesi. Güzel. Evet. Ee, orada e, mahalle olarak ne anlatabilirim? Şimdi bu proje Kennedy Caddesi'nden üzerine bir proje. tabii ki sürlere 1500 senelik bir sürler vardı orada. Biz bu projenin tarihi içinde. Ulaşım için çok kolay bir ulaşım e, sağlayabilirsin. Çektiğin zaman da biz Marmaray e, metro hattından Kazilçeşme durakta 5 e, dakika yürüme mesafesi. Bizim projeme çektiğin zaman da 5 dakikada Avrasya Tüneli, e, Av e, Anadolu yakası, Avrupa yakası geçebilirsiniz. Yeni havalimanı 35 ee, dakikada gidebilirsiniz. Yani çok kolay bir ulaşım var. Güzel. Bir de yakın çevremizde çok turizm e, seven insanları da var. Mesela Kapalı Çarşı çok yakın, e, Ayasofya Camii çok yakın, e, Taksim de de yakın. Biz yani İstanbul'un göbektedeyiz. O yüzden çok turizm yerler gezebilirler. Çok yakın çevremizde üniversite var, hastane hastaneler de var. Evet. Bu zaten İstanbul içinde evet. tam olarak. Ee, Nadine Hanım çok teşekkür ederim e, bu bilgiler için. E, gerçekten biz çok mutlu sizi e, bize ziyaret ettiğiniz zaman. Ve inşallah yani bizim e, takipçileri e, bu bu projeyi severler. Biz orada iyi bir satışlar e, yaparız. Çok teşekkür ederiz. Ee, Ege Yapı olarak size çok başarılı söylüyoruz. İnşallah yani sizin güvenlik şirketi gibi e, çok başarılı başarılısınız. Çok teşekkür ederim tekrar. Bize her zaman bekliyoruz. تشكرها صعب. تشكرها نادين هانم نحن كثير بنتشكر نادين هانم على المعلومات شفتوا المشروع يعني هو اساسا ما بيشبه كثير مشاريع نحن صورناهم او ما بيشبه اي مشروع نحن صورناه حتى داخل الشقق داخل المشروع نفسه الشقق ما بتشبه بعضها آه، آه، كل شقة لها حكاية كل شقة لها تاريخ كل شقة لها آه، اطلاله مختلفه كل شقه لها كونسبت مختلف فتفاصيل المشروع نفسه بتلاقوه كمان اسفل الفيديو آه، شلون الشقه النموذجيه شلون تاريخ المنطقه النموذج الماكيت بشكل عام كله ممكن نشرحه بهذا الشكل اضافه طبعا للتصوير الجوي الخاص بالمشروع فشوفوا باقي التفاصيل اسفل الفيديو واذا في عندكم اي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا كمان بالارقام متوفرة أسفل الفيديو شكرا كثير لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله